है बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर क्वेश्चन करे थे तो एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है तो एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है इसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ जाकर के चेकआउट कर सकते हैं या फिर चलिए दोस्तों मैं लाइव प्रोसेस आप लोग का एडमिट कार्ड चेक करके दिखाता हूँ गूगल पे आ जाना होगा यहाँ पर सर्च करना होगा जीके जैसे जीके सर्च करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा सबसे ऊपर आपको जीकेसी न्यूज की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी सिंपली इसी पर क्लिक करना होगा जैसे हम लोग क्लिक करेंगे कुछ इस तरह तरह का इंटरफेस आ जाता है अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है चले आना है सीधा एडमिट कार्ड के सेक्शन पे एडमिट कार्ड के सेक्शन पे आएंगे तो नीट एग्जाम एडमिट कार्ड ठीक है सिंपली इसी पर हमको क्लिक करना होगा जैसे हम लोग क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आप सभी के सामने आ जाएगा और ये आप लोग का लिंक दिया है जनरेट कर दिया गया है एक ऑफिशियल वेबसाइट का एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए चैनल के साथ नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना बेलाइकन दबाना जय हिंद जवाहर